こうやって信じて頑張ってやってくればこんなに本当に夢みたいなことがあるんだなとごめんなさい泣きますあるんだなって本当に本当に夢のようですここまでみんなでやってきてよかった2006年の1月に結成して そこで団長に黒潮ビューの団長に三岡さんと2人で見つけていただきました何中しか踊ったことがないチームをここまで育てていただきましたそれからたくさんの仲間のチームの皆さんそして本当にここまで導いてくださった皆さん主催者様お客様本当に仲間の皆様チームの仲間 本当にありがとうございましたきっと夢が生まれると思います私たちはこの人数がマックスですそれでもこうやって立つことができるっていうことは本当に感謝いたしますそれではよろしくお願いいたします校長それでは 始めさせていただきたいと思います九十九里浜荻組夕日それでは参ります東国花組伊吹丸暴走木造り歌より占領 バカの幅。 倒れ小木組みでしたありがとうございましたと大賞に輝きました九十九里浜おみぐみゆぶきの皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたしますおめでとうございました